полностью новую мебель. А мы закупили доски, интерактивные доски в том числе. Мы закупили э, оборудование демонстрационное для лаборатории химии и физики. Мы купили э, демонстрационные пособия, э, в том числе оборудование для лабораторных работ. занимает 18 э, тысяч квадратных метров. Это площадь школы. Э, у нас три спортивные уличные площадки, э, три спортивных зала, бассейн, актовый зал на 500 мест, комнаты коворкинга и учебные помещения.